वन टैप मारना है वन टैप मारना इतना आसान थोड़ी है इसके लिए पहले कान को घिसना पड़ता है फिर जाके कोई जीना आकर सीधे वन टैप हेडशॉट मारता है कैसे ये ऐसे सीधे वन टैप हेडशॉट इसे मारना पड़ता है हर कोई मार लेंगे ना इसलिए तो इसके पह, पहले इसके लिए घिसना पड़ता है भाई इसलिए ट्रेनिंग ऐप में जाओ कोई भी जाओ सीधा थोड़ा नीचे करने का फायर बटन को ऊपर सिंपल से ऊपर करने का सीधा हेडशॉट नीचे थोड़ा नीचे और ऊपर खत्म खेल खत्म सीधे फिर से देखो फिर से देखो थोड़ा नीचे फिर से ऊपर सीधे जिन निकलता है बाहर कान पे ऐसे रगड़ने का थोड़ा सा रगड़ने के बाद निकल आता है ये जिन हेडशॉट हो गया